la competencia. <laughs> Estás escuchando Sonido Preinfarto. Esta es tu cumbia colombiana. DJ Vasco. mis manos se resbalan así te escapas de mis brazos, chica mala. Chica mala, corazón de piedra, manto de ser. ってるし。 Ya no escucho los consejos. Voy caminando para atrás como el cangrejo. Con la nostalgia de una linda colegiala. Son tus ojitos tan bonitos me apuñalan. Como jabón que está en mis manos se